Коронавирус нимә ул? Вирустың исеме төҙөлөшө менән бәйле. Уның сығынтыға оҡшаш үҫентеләре таж кеүек күренә. Коронавирус кешегә лә, хайуандарға ла йоғорға мөмкин. Беренсе тапҡыр 1965 йылда асыла. Был вирустың төрҙәре бик күп. Әлеге Уханьдан килгән коронавирустың халыҡара ғилми атамаһы 2019 NCOV. Ҡайҙан килеп сыҡҡан? Был хаҡта ике версия бар. Бірінші версия бойынша вирус кішіге еландан көскен. Икенсе версия бойынша ол ярғанаттан келген. Әліге ұңғы болған мәғлүмәт бойынша коронавирус таралауы қарағай янліктер базарынан башланып кеткен. Ғалимдар бұл вирустың геномын текшергәс һығымта эшләгәндәр. Ул төрле янлектән янлеккә күсеп, кешегә йыққан вирустың сығанағы вирустың сығанағы қытайдың ухань қаласы әлігі вирус менен 17 меңден ашу кіші йығышланды 362 кеше үлген 493 кеше тірілген өр яңы мәғлүмәт онлайн карта қарап білерге мүмкін уны Джонс Хопкинс университетінің тикшерүселәре эшләп сағарғандар. Мәгълүмат сама менән сәгать һайын яңыртыла. Ухань қалағында хәрби хәл иғлан ителгән. Унда ун көн гигант ялан госпитале төҙөлдө һәм тағыла ла ҡош грибы қалған ҡалған медицина лабораторияһы бар. Симптомдар Был сирҙең махсус симптомдары юҡ. Ул үҙен-үҙе пневмония һымаҡ белдерә. Кешенең тағы башы ауырта, температура күтәрелә, тамағы ауырта һәм башҡа. Ғөмүмән, был ауырыуҙың ҡурҡыныслыҡтарҙың береһе ул симптомдар күренмәгән ваҡытында кешенең йоғошло булыуы. Ухань коронавирусы тик лаборатория методы буйынса беленә. Паникаға бирелергәме? Социаль селтәрҙәрҙә һәм СМИла ҡурҡыталар. Ҡытайҙа кешеләр урамда йығылып үләләр тип һөйләйҙәр. Шул турала хатта видео бар. Әммә ләкин паникаға бирелергә кәрәкмәй. Вирус ташҡы мөхиттә оҙаҡ йәшәй алмай. Был сирҙән иммунитеты хәлһеҙ булған кешеләр ҡурҡырға тейеш. Алай булһа ла уяу булырға кәрәк яңылыҡтарҙы күҙәтеп торорға, йүткергән кешеләр эргәһендә булмаҫҡа, гигиена тураһында онотмаҫҡа. Вирус һауа тамсы юлы аша күсә. Ҡытайға йөрөүҙән әлегә баш тартыуы яҡшыраҡ. иқтисадқа ниндәй тәсир коронавирустың экономикаға тәсирі насар вирус турасында яңылық келіп сыққаста фонд рыноктары йығылғандар ухань қалаһында һәм іргәһендә күп заводтар орынлаша шул ханда apple заводы туристик фирмалар зыян күрәләр Сөнке көп туристар Қытайға ял итерге барырға куркалар. Алдан ұқалынған путевкалардан баш тарталар. Транспортқала ла вирус зарар келтірген. мәселен авиакомпаниялар қытайға рейстарды тоқтаталар. Ә уральский Уральские авиалиния авиакомпанияһы хатта Европаның ҡайһы бер қалаларына рейстарды тоқтатты. Сөнки был ҡалаларға Ҡытай граждандары йөрөргә ярата. Бының менән тамам. Бөтә һылтанмалар тасвирламала. каналға яҙылығыҙ, лайк ҡуйығыҙ, коммент ҡалдырығыҙ. Был проектҡа ярҙам итергә теләһәгеҙ, видео менән бүлешегеҙ. Тағы ла донат ебәрергә мөмкин. Рәхмәт. Тере булығыҙ, һаҡ булығыҙ, һау булығыҙ